vix e conspectu siculae deluris in altum vela dabant laetet spumas sales aere ruebant cum iunae ternum servan sub pectore vulnus haec secum Me nin sistere de victam nec pos Italia teucrora crura vertere regem, quipe vetur fatis, palas nec surere classem, argivat quipsos potuit sub mergere ponto, unius ob noxet furias aiacis oilei, ipsa iovis rapidum iaculate nubi ignem, des ye kit e vertit quae coraventis il expirantem transfixo pectore flammas turbine corripuit scopulo quin fixit acuto ast ego quae divin gedo regina Iovisque sororet coniungs una cum gente tot annos bella geret quisquam numen iunonis adoret praeterea suplex aris in bonet talia flammato secum cum de accorde volutans nemborin patriam loca feita furrentibus austris aioliam venit hic vasto rex aiolus antro luctantes went tempesta tempestatis quae sonuras imperio premit ac vinclis et cargare frenat il indignantes magno cum murmure montis circum claustra fremunt gelsa sedet aiolus arc scape tra tenens mollit quanimus et temperatiras. Ni faciat mariac terras, cae lumque profundum, quip ferant rapidi secum verrantque per auras. Sed paterum nipotens speluncis abdidit atris hoc metuens molem quet monte sin super altos in regem quod edit qui foidere certo et premeret laxa skieret dare ius susabei ad quem tum iuno supplex his vocibus usast. Aiole, namque tibi divum paterat quominum rex, et mulcire dedit fluctus, et tollere vento. Gens inimiga mihi, tirrenum navigat aequor. I in Italiam portans victosque penates. Incute vim ventis submersas quop rue puppeis, at aut age diversos et tissige corpora ponto. Sunt mihi bis septem praestanti corpore nymphae, quarum quae forma pulcherrima deio con nubio iungam stabili propriam dicabo omnes ut tecum meritis pro talibus annus exigat et pulcra faciet te prole parem Aiolus haec contra. Tuso regina quod optis, explorare labor mihi jussa capessere fas est. Tu mihi quod cum regni tu sceptra jovemque, concilias tu da sepuli sacumbere nimburumque facis tempestatumque potentem. Haec ubi dicta cavum conversa cuspide montem, impulit in latus aquenti velut agmine facto, qua data porta ruunt et terras turbine perflant, incubuere mari tumqua sedi burimis una urusque notusque ruunt greiberque procellis africus et vastos volvunt ad litora fluctus in sequitur clamorque virum qua rudentum e ripiunt subito nubes cae lumque diemque teucrorex soculis pontonux incubatam intonuir polit crei bris micatig nibus aeter praesentem quae viris intentant omnia mortem ex templae neiae solvuntur frigo remembra ingemit et duplices tendens ad sidera palmas talia voca referto, terque qua terque beati, qui santor patrum Troiae sub moinibus altis contigito petro danaum fortissime gentis ti dide me ni lia che so cumbre campis non potuisse tua quani manche fundere dextra sai vos obai yakida te lo yaketek tu rubingen sarpeido obitu totsimo is correpta scuta virum galeas quet fortia corpora vol